另外呢，我们在修行中讲究四个字：法、财、履、地。记住，法是要有正法的师傅，日月明的名师注释，给你传有传承的正法。你要寻找到这样的正法的道场，正法的法脉。啊，这个正法刚才说，就教给你怎么去修空性。 怎么无我的师傅，这才是正法，而不是去搞迷信崇拜师傅厉害、团队厉害、什么厉害、我们的法门厉害、我们的体系厉害、我们的帮派厉害，厉害这都是魔法，啊！因为只有空性，如虚空、大虚空、如太虚空的空性才是如来。我们最后修一定是修到。 这样的修心境界，你才是正法。这个是法，我们现在带给大家了。说我在教给大家法的时候，清楚明白的告诉大家，这个是来自哪个师傅，来自哪个帮派的。这不是我的法，因为我无我。张卜生没东西，张卜生他也不是个东西，啊，张卜生只是一个假名。 来世我也不叫张不生，上一世我也不叫张不生，所是大家不要被这个名相所骗，啊，你还追求着你的法厉害，你的团队厉害，你的帮派厉害，你就没去掉这个我。说是这个是法上面大家要有谴责，要走正法门。财，我们为什么要帮助大家解决财富的问题？ 一个方面证明你修对了，说财富增长了，这是福报增长；了；另一个就是大家只有钱财，只有你今生财务自由了，不再为钱财去卖命，为挣那点钱而去忙碌到没有时间修习修行了，没有闲时光了，那这就是错误的。 人生，所以是我们要帮助大家实现财务自由。就是等到有一天你钱多到了，你根本这辈子花不完的时候，你就会辞去你那份辛苦的工作，不去干了，然后有时间跟着师傅上山修炼了。耶稣基督当时带上山五千多人，在山上修炼。 我希望我们今生也有这样的机会，五千人聚会一处，在高山上修炼，啊，那就必须解决你们财务自由的问题，你不能够到时候买不起机票，还要师傅给你报销机票，啊，还请不下假，然后回来被炒鱿鱼了。那个时候不是你们被炒，是你们炒老板，啊，不干了，说是财是必须要自由的。 因为我们是局势深修道，你财富不自由，你就不可能真正大自在，也是你的福田不够。所以说，我们这一辈子要增福田，我们有很多的计划，福德增善计划未来还有很多的计划，帮助大家，帮助真正的修行人解决财富自由，而不是贪婪的人财富自由。所以说，这是财字，履就是。 我们要有一个团队，我们要有这些兄弟姐妹，你们的左邻右舍，坐在你们旁边的人，你们转头认识一下，啊，狠狠的看他们几眼，为什么要跟他们纠缠着？他们成佛了，必须带着你们去成佛，啊，他们成道了，必须带着你去成道，这叫纠缠，啊，这个道侣。 实在难求，一群修道人肯在道上走不退转，相互搀扶着走，相互拉扯着走，我们都走到极乐世界，都走到今生立地成佛。要鼓掌就大声点鼓，这就是旅啊，说是大家要结成团队。 跟着 O S S 不掉队，在这个平台上，大家相互搀扶着走。还是那句话，苟富贵，勿相忘。不要自己求富贵，要带着兄弟姐妹，带着有缘人一起富贵起来。啊，那么最后一个是地，修行要有地。这个地，一个是内在的心地要常扫，另外是。 外面，我们继续借助一报世界的风水宝地修炼。大家一定要去这种风水宝地。地球上有九大龙脉，啊，九大龙脉，希望你们跟着师傅都到九大龙脉上修炼。那这个可以省好几辈子功夫，啊。那么，如果你们修炼的好，今生立地成佛是有希望的，啊。